Привет, друзья! Два слова о моем канале в YouTube. У меня имеются плейлисты, и вот то, что вы сейчас смотрите, это только мой журнал, который выходит регулярно, еженедельно по пятницам. Но кроме этого, у меня еще есть в плейлистах э, саксофон, это моя инструментальная музыка, и также есть плейлист, где я размещаю свои э, авторские песни, песни и клипы. Так что, пожалуйста, примите это в качестве информации. Ну а теперь, о чем сегодня пойдет речь? Как вы уже все догадались, я рассказываю о 70-х годах прошлого столетия. И годы с 77 по 80 я решил объединить двумя темами. Это появление танцевального стиля под названием диско и начало заката музыки вокально-инструментальных ансамблей. И начну я со второй темы Дело в том, что вокально-инструментальные ансамбли в то время претерпевали огромные изменения. Причинами служило то, что цензура так и не позволяла музыкантам исполнять западную музыку, а она уже настойчиво проникла в народные массы, и молодежь того времени, конца 70-х, радостно танцевала и под музыку Бонни М, и Silver Convention, и Мюнхен Машин – это было совсем новое звучание, совершенно новый стиль в музыке. А вокально-инструментальные ансамбли не могли все это воспроизводить на сцене. Ну, впрочем, некоторым удавалось кое-что. Ну, применяли, конечно, разнообразные эффекты, но звучание электронных конкретных барабанов, таких как у Бонни М, например, не было ни у кого, потому что это студийная запись, и Бонни М – это скорее такой проект «Дискотека на сцене». Понимаете, в чем дело? Все звучание у них было переведено в сэмплы, сэмплированная музыка. А вокально-инструментальные ансамбли работали только живым звуком. Конечно, разумеется, востребованным было э, либо звучание каких-то лирических песен, или просто красивые голоса. Ну, как я уже сказал перед этим, Популярность вокально-инструментальных ансамблей, конечно, уже снижалась в то время. Это было очень заметно. Ну, во-первых, часто менялись музыканты, и от этого избавиться никому не удавалось. Например, всем хорошо известно, что когда в ансамбль «Веселые ребята» пришла еще никому неизвестная Алла Пугачева – а пришла она где-то в 74 году, по-моему, то многие музыканты просто покинули коллектив. О причинах их ухода можно только догадываться. И такое было во многих коллективах. Новую певицу в ансамбле рассматривали как женщину на корабле. Не к добру. А певицы потихоньку плели свои интриги и сталкивали лбами музыкантов, добиваясь своих целей. А если к этому добавить, ну, к примеру, ну кто-то недоволен, да, высказывает свое мнение. Ну не ту музыку мы играем, ребята, ну не ту. Или, э, к примеру, а почему мне так мало заплатили? А руководитель ему в ответ, а ты что, помнишь, как ты опоздал на репетицию? А я зато гитару дорогую купил, мне ее окупать надо. И так далее. Вот такие разговоры, они накручивались, накручивались, бесконечно накручивались. Это были проблемы общие. Или, допустим, амбиции солиста. А я пою больше всех. А руководитель ему в ответ, да, но ты и пьешь больше всех. Ты что, забыл, как мы тебя в Ростове в больницу отправили с проломанным черепом? Урод ты эдакий. На танцверанду он решил прогуляться, девочек посмотреть. И вот такое было практически везде. Я думаю, что и сегодня это все также повторяется в любом музыкальном коллективе. Музыканты есть музыканты. Все это постепенно подтачивало творческую атмосферу в коллективе. А стиль диска все больше и больше завоевывал популярность в умах и сердцах нашей молодежи – того времени. Нельзя обойти стороной тот факт, что появилось огромное количество подпольных рок-групп. Эдакий андеграунд пытался вырваться наружу из своих подвалов и клубов, где репетировали музыканты, увлеченные рок-н-роллом. Они придумывали себе странные названия. Ну, «Ногу свело», «Монгол шелдан, и их таких было очень много. Это была мина замедленного действия – Этим революционерам от музыки, естественно, запрещалось выступать на профессиональных сценах. И уж тем более на телевидении. На телевидении в ту пору сидел главный цензор страны по фамилии Лапин. Все, что он делал, он подчинял всех и вся главному направлению. Это искусство ради идеи построения коммунизма в нашей стране, песни о партии, комсомоле, комсомольских стройках, поэтому Пахмутова, Кобзон, Самоцветы и подобные им. Все это вот и была главная артистическая тусовка на телевидении того времени. Что самое интересное, сегодня наши телезрители отторгают современную телевизионную тусовку наших артистов. Даже не то слово, просто возмущаются – ну не хотят все это смотреть в современном телевизионном формате. Это говорит о том, что наше телевидение сегодня себя исчерпало. Либо надо перестраиваться, либо еще что-то надо делать. Ну просто все у них, что-то идет не так. А что с музыкантами, спросите вы? Ну, если был когда-то андеграунд рокеров в нашей стране, о чем я уже вам рассказывал, то сегодня нет вообще ничего. Короче, полная вакханалия. Хочешь выступить на телевидении? Пожалуйста. Давай мани. Не последний из кармана, а много мани давай, много. Тут и подумаешь, а нахрена это все нам надо? Телевидение сегодня – это сплошная реклама. А для нашего ансамбля это, получается, антиреклама. И все-таки, что же делают юные музыканты, объединившиеся в ансамбле? Ну, их просто очень много. Я имею в виду группы и рэперов, и рокеров – а, ну, все повторяется. Если раньше их не пускали на сцену, сейчас их не пускают даже в ресторан. Только на свадьбы, пожалуйста, играйте. А в чем причина? А причина, как вы думаете, в чем? В отсутствии конкурсного отбора музыкантов и солистов в качестве государственной программы развития эстрадного искусства с обязательным награждением денежной премии и приза, как это сделано в Америке. У них это Грэмми. Вот если это произойдет, то не будет никакого ни Баскова, ни Киркорова. Уверяю вас, это слабина. А как все это осуществить, это уже ляжет на ваши плечи. Мы в свое время сделали все возможное для развития искусства. И лично я продолжаю. Ну вот на этом времени и давайте остановимся. Это 79 год прошлого столетия. А что было дальше, вы узнаете из следующих выпусков моего журнала. Присоединяйтесь, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Ну а я стараюсь отвечать всем взаимностью и благодарностью.